O número 1 um da net. Playlist Fábrica. Aforangele, guatangula, wanda cantar futuro. Esse é carniteira, guatacana, wanda cantar Feito só acabou, olha já agora, tá maluco. Feito só acabou, homo na língua, saluca. Pra que feitiço? É, eh, eh, pra que macumba? cachimbo do prata, olha agora, tá maluco É cachimbo do prata, como não tem essa Vem Feitiço acabou, olha agora, tá maluco Feitiço acabou, como não tem essa nunca Quem és tu, travou meu reinado, você que tem apenas o sucesso E como foste agitado, você e os teus vão pagar o preço Queres questionar o meu percurso, eu sempre tive aqui a todo tempo E enquanto brincavas de grupo, eu já dava sangue no movimento essa bizanga, culpado é o Lilas que te deu asa. Precisas de anos de treino pra tentar colar minha caminhada. Arsenal é lírico no Rangel foge, eu não perdoo o tipo prato. amizade do próprio Rangel é que te bate. E se fosses mesmo avó não te bifaria nos putos que criaste. Te como de noite ou de dia, te parto a cabeça bacia. E como os quebra, te faço ouvir o meu primeiro álbum. Quem diria? Desde 1999, nunca troquei de camisola. Você sou é avô do Rangel, eu sou bisavô em toda Angola. Avô Rangel é o Atangula, o Angacatar esse é carniteira, o ataca não anda a cantar cultura. isso acabou, olha já agora tá maluco. isso acabou, como não tem a saluca. Pra que feitiço? É, é, pra que macumba? Pra que feitiço? É, é, pra que macumba? Abas tem cachimbo do prata, olha já agora tá maluco. É cachimbo do prata, como não tem a saluca. Feitiço acabou, olha já agora tá maluco. Feitiço acabou, devia se vestir mais da tua carreira antes de interferir no meu trono. Me deram a coroa no coroa, agora a coroa tem novo dono. Então tu inveja aqui trava, porque eu te mato de palavra. Como é que entraste no futuro se você tem mais tiro palavra? Agora a tua cara vai sair inchada, leva escada na tua própria banda. Eu ando há foi tempo no estilo, as fotos do colono sol. Os que te agitaram fugiram, agora você é colou no chão. Se meteste com tua boita, tá assim mesmo estás a perder norte só porque organizas rompimento. baixada. Você nem sequer voa às vezes, você é subtração e não tabuada. Te abro a barriga e te estripo, te faço de bicho de pico. Tua cara é meu parque, de brinco, sou matemática, te complico. Te constipo, te pico, te frito e te mastigo. Te fatigo, te corto, mas antes te estico. Che carmito, do meu tipo não encontras nem no país rico. Ditox Produções, o blogger das novidades. Avó Rangel é guacamula, manda cantar cultura. Essa é carniteira, o atacada, manda cantar Feito isso acabou, olha já agora, tá maluco. Feito isso acabou, homo na língua, saluca. Mata faz tem cachimbo do prata Olha essa cor, tá maluco Tem cachimbo do prata Como na lei, passa nunca Feitiço acabou Olha essa cor, tá maluco Feitiço acabou Como na lei, passa nunca subestimar um craque pela idade Que sirva de exemplo pra chiribundelismo. Vocês merecem viver em Calumenguenha. Reginaldo Paiva, suave. Carica Baiano. Ciso Tribal. Paulo Carlos. Turbo Teles. Caso Misha. Play. List. Fábrica.